Hello，大家好，我今天要介绍的是呃赤水盒子买的东西，呃应该会有很多集都是那个介绍去买去水盒子买的东西，这是去水盒子买的东西之一。好，那我们放点音乐吧，外国的音乐。 等一下哦，好，我有跟我的朋友连线哟。好，那我们现在去绍的第一样东西就是有两个手链，一个是嗯。 手链，它里面长线，然后外面长线。好，第二个，就是第二个手链是呃拉链，我买粉红。 黄色，这个拉，然后这个按的时候，按，好，那我们最后一个东西就是娃娃。 还有大尾巴。好，那我们今天就介绍完啦，因动物世界，下一集再见，拜拜。